Ich habe gesündigt. Ja, gut. Also nicht gut. Darf ich ganz ehrlich sein? Kein Wort von dem, was ich hier beichte, darf nach außen durchsickern. Was fällt Ihnen ein, mich rauszuschmeißen? Ja, jetzt bist du ja wieder da. Also das ist schön. Machen wir die Beichte.